り出す134号線君を隣に乗せたドラッターベンズ流れる甘めの R&B からただの俺の趣味のオレンジ雨男と晴れ女のヴィーナス俺の隣インカメでピーサインレイバンのサングラス T シャツイ雨前線吹っ飛ばしてピーカン Stay with me 助手席で笑ってる Stay with me 毎日が続いてく Stay with me Let's ride, ride, ride, ride, ride Would kiss me you 上げてくこのカスで思い出すねいつかの初デイ海沿いのカフェ食べたパンケーキ君に出会うまで Life in a fast lane あの漫画聖地巡りもいいそれかベタにパシフィックドライビン俺ら変わったのか Let's find out あの窓際の席で乾杯しよう Stay with me また今日が終わってく Stay with me あの海に沈んでく だまだ二人 Let's ride ride ride ride ride 50回目のファーストキスみたいな You and I 君と二人きり真夏のブルーハワイ雨をとこと晴れ女のサマーデイズサマだサマだサマだサマでブルーハワイ慌ただしい生活抜け出したらあの夏プレイバック日焼け止めの 香りとメイクアップ50回目のフレスキスあの名作 Look up in the sky 光るベイブリッジ止められない君とデイドリーム車飛ばして大黒不動空に上がるファイアワークス50回目のファーストキスみたいな You madeira.